Mein fault. Nice. Be careful, Tom. А что камера? У нас тип оттуда пришел. Медл, медл. Че покупаем? Ну ладно, если только так. Пушит мид one. один хп. Low HP, side B. Суицид один. Pushing. Suicide one. One suicide top. One mid. He dead. One top mid. You can go short side. One was Go together. Молли шорт. try to go on. Careful. Long. Fuck. Half HP long. Don't die. No. Short. Nice. Nice. Not have kit. Wall. Pit, pit, pit, pit. Smoking, smoke. Pushing shot. Pit. Hey, hey, clear. Be careful, seat. Go together, гусь, together, гусь, желтый. Чтобы они типа их запутать. Просто пикай там, да. Смотри, у меня есть еще есть флешка шорт, могу дать, и ты пикнешь. Blue check э, city, One long. Угу. Сити, сити, посмотри. Сити, сити. Сити ушел сейвить. Two Сити. И второй Нет. там справа. flash, Ok. Nice. Good. Nice. City one. City, city. Nice. Side Be front. careful. Nice. Good job, Chief. short. One lower. One close tip. One long. Go short. One short. Short. Смог на Xbox упал хоть? Low HP, low HP, kill him. One HP, why you modi blue идет? Сити. City one more, желтый. Stay clear, city. Only city. Short. Нет. О, синий молодец. Блуд и тут, русский, не? Идет блу, потому что ты вместо того, чтобы разменять, молик кидал, а там тип с одним хп. Flashing. One low, one low, one low. One low. AVP. Long one, AVP. Long and lower, yes? I low HP. Mm -hmm. Palma one. Palma two. Shift, shift. B, B, B, fly. Kill, kill all, please. Uh, all, uh, all, all, all, all. limpa. Да он да, факин идет. Still mid and shard, low HP one. It's very low. One more long. Two. Don't push him, guys. Kill. mid. что, мы не взяли этот раунд? Xbox. You have bump. Nice. mıydı? Nice. Short. Nice. One mid to be. I'm in mid, close it. Low HP mid. They're in B. Maybe safe. I go safe. One close this one looking at mid here. Uh, long car, one more. All ramp and car. GG. Nice. Goose, goose, goose. You have bomb. Don't die. Goose, goose. One, one ramp. One goose. Maybe long. Two goose. Nice. Nice. Green, good job.